在周一的部分，我们会迎接的是油货重日。那么在当天，同时也逢到了大偷休日。这意味着是，如果在年末之时，我们有想要更换家具，不妨可以运用在这一天呢，我们可以把一些大型的家具呢去做回收，或者是说做抛弃。那么再来就是在当天呢，是很适合出行出远门哦。也就是比如说你想要去洽谈，或者是。 想要去拜访亲友都是可以的，唯独就是要留意一下，在当天比较不适宜自行开车，会比较建议是搭乘大众的交通工具。在当天也非常适合我们可以理发、沐浴，还有也很适宜针对有要入宅安门的朋友们进行。而在周二这一天呢，我们会迎接的是当月的月见土府的日子。 所以在当天呢，除了不利我们去翻动土壤，比如说花圃啊，呃，或者是说我们有在耕种的话，在这一天呢，尽量花园的土壤都不要去轻易的做翻动，避免被煞气影响。而在当天是很大力，比如说针对道教，我们有在做这个造令牌、雷池的话，是在这一天是非常适宜的一个日子。 而针对周三这一天呢，会逢到的是阴德首日。那么呢，在这一天的开运方法呢，就是会建议大家呢，尽量呢，一定要至少跟三个人呢说好话，因为呢，能够说好话呢，其实呢，除了可以让对方呢，可对你会有一点好感之外，也可以让人与人的这个互相的关系呢，可以再重新的活络起来哦。那么要。 注意的就是呢，针对先人的部分，在当天呢是逢到不宜下葬的日子，因为我们逢到了三上日哦，所以一般在这一天呢是会避开哦做这个相关的事宜。那么在当天呢，也很适合开始出行、嫁娶、安床、安机械。对于需要交易的朋友们，在当天呢也是很大力的。 那么也会建议在当天可以针对大环境呢，重新做一个大扫除、扫射，来达到一个开运起运的效果。那有想要就是去做美容啊，或者是要玩脸啊、做脸啊、spa、整容这一类的，在当天也是很适合可以去做的。那有需要问明的朋友，也可以在当天呢，把您想要。 改的名字呢，放到我们的这个祖先的这个神明桌的案前三天来确认这个是否是适合您更名的。那么再来就是针对周四这一天呢，我们会迎接的是百事顺遂的日子。那么在当天呢，又逢到了天贵这个吉星的加持之下，是非常适宜上官赴任 on board 的日子。那么有要针对进塔跟安葬的。 也很适宜安排在这一天去进行，那唯独要留意的是，针对这两个生肖的朋友，比如说属狗的朋友会逢到白虎星宿的一个影响，所以在当天呢，会觉得诸事呢会比较混沌的状况哦，所以必须要让自己呢在前一晚一定要有一个好的、足够的睡眠哦，才能够让你在。 周四这一天，阴应所有的琐碎事项，而针对属老鼠的朋友，当天也会逢到天狗星宿的影响，所以切记在当天的饮食还有作息也要特别的正常，刺激油腻的食物少吃，才不会让自己因为在当天紧张的情绪而让你的胃有不舒服的状况哦。接下来是针对周五这一天，我们会迎接的是下弦。 那么时间会是在下午的十六点五十七分迎接，因此这也意味的是呢，我们在当天哦，如果我们有想要舍弃什么事情，或者是说我想要解决什么事情，都可以在当天的下午的五点，一直到太阳下山之前，对着这个上天哦，我们可以合手祈福。 那么尽量呢，记得这些所祈福的事项是要是以短期的目标为主要的诉求。那么在当天，同时也逢到了日值寿时，所以其实大部分的仪式在白天都是尽量少取的。也会建议，如果在当天有要利用下弦来祈福的朋友们，务必呢要记得当天同时逢到了天罡日，所以如果你要让效果。 更加的有感的话，请记得要在当天吃一天的方便数或者是桌边数，也就是我们尽量呢缝到肉就避开啊，那么这样子呢效果会更加的有感哦。那么月季呢也会在当天呢影响到很多事情的一个转环，所以会建议祈福事项尽量还是以想要舍弃。 或者是想要解决的事项为主，再来针对的是周六这一天，我们会迎接的是当月的月恩日，因此在这一天是非常适宜，比如说办一些尾牙啊，或者是一些忘年会啊、感恩餐会啊，甚至如果要会亲友有饭局，在这一天都是非常理想的。当天也很大力出行、婚姻，甚至针对有。 求子需求的朋友们也很适宜，透过呢，我们可以先纳畜，比如说我们先认领毛小孩呢，来帮我们添加几分的亲子缘，在当天也很适宜，我们可以动土定盟，要要入宅安乡也都是很适宜的，唯独呢要奉劝呢，就是在当天呢不宜做大型的这种交易哦。 避免呢受到留财这个星数的影响，可能呢会让你以比高于市价或者是行情的价格呢而取下你要的东西哦。最后呢，针对的是周日这一天，我们会迎接的是四象五富的日子。那么在当天呢，同时也逢到的是乌兔太阴日的吉克，那么它的吉时呢，落到的是巳时。 也就是上午的九点到十一点的这个时刻，因此在这个时段是非常适宜，我们可以修剪头发哦。那么也很适合呢，比如说男性要要把我们的这个眉毛啊，重新的去做一个这个修整啊，或者是修整我们的这个鬓角啊，都是很适宜的。那如果针对你要在当天星宫动土，也很适合，要有想要去。 捕猎或者是捕鱼，好，都也很适宜在这一天去进行，会有不错的收获。以上呢是针对当周的日课吉凶，再来让我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属兔子的朋友，第二名是属老虎的朋友，而第一名呢是我们属牛的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。 那么在当中呢，这三个生肖呢是属于表现哈，还有展现不凡的一个大好时机哦。所以呢，在这个礼拜呢，你们很适宜。如果你是管理职位的朋友们，可以在这一周呢，适当的去提出一些新颖的理念，是有机会可以获得公司高层的一个接受跟赏识。那么如果你是做生意的，那么你在这个礼拜的财运相当的好。 所以可以多留意一下市场的行情，可以补货、进货，或者是规划下一季的一些业务事项。那么在业务这个业务跟事业运平旺的这一周呢，会建议你可以尽量的掌握你的主导权哦。那么在这个礼拜，你就会发现办事会特别的顺心如意哦，再多的琐碎小事也会难不倒你们哦。 好，再来呢，让我们来看一下其他生肖的朋友们在当周又有什么需要留意的地方。首先，第一个是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友呢，在当周呢是属于易感孤独的一周哦，而这也代表的是呢，我们会建议你们要多出门走动，多去接触一些人群，因为这样子你才会有机会再去结识一些有缘人哦，而这些有缘人也许会变成是你的贵人。 那么再来就是你在这个礼拜在工作上面呢，对于他人的依赖度呢，还有这个依赖性相对的会是比较强一点的，因为你对于呃应该要主动出击的事情呢，会稍微的被变得一些被动哦，所以这个部分要多留意一下。还有要预防呢，当你在当周情绪低落的时刻呢，你会对事情的处理会表现的特别没有耐心。 那么也会比较有敷衍了事的这种倾向，所以可能呢，别人会看在眼里，要特别的留意哦。毕竟呢，也是，呃，烤鸡在打的时间点嘛。那再来就是呢，人际方面呢，要去多注意，呃，对方的情绪和跟反应哦，尤其是呢，不要跟他人一般见识哦，避免呢会有埋下一些不必要的导火线。 那再来就是在财务的部分，如果你是管钱的，或是你的业务呢是有经手金钱的，那么请要特别注意一下，在处理这些数字的部分，一定要专心一些哦，才不要有最后要自掏腰包啊去补失过失的一些可能性。那么在当中呢，我们的这个留意的天数呢有两天，除了周三之外，还有周日。 而针对属老鼠的朋友，我们在当周的开运花呢是雪花莲。那么这个花呢，它是被选来献给想要当宣教师而舍弃爵位的贵族圣法兰西斯·罗宝吉尔的花朵。所以呢，它的祝福之下就代表的是便捷。那受到这个花祝福的你们呢，在这个礼拜你会觉得常常会有三心两意，或者是想要。 改变想法、改变心意的时刻，也就是说，你会觉得你这个礼拜很多变，但是这个多变你又不是很明确知道到底是好的方向或是不好的方向，所以你会觉得在人际上面呢，你也没有办法很明确的让自己很清楚的知道说，我到底喜不喜欢这个对象，我到底要不要跟他深交哦。当然，你可能会觉得这是身不由己，因为你觉得。 还有很多事情没有，就是有共鸣或是有共识，好，但是呢，如果你想要真的有一段好的姻缘的话呢，请记得有些事情呢就不要拖泥带水哦。我们要拿得起放得下，然后呢才能够好好的让自己理清自己的情绪跟头绪哦。好，再来呢，下一个生肖呢是针对属牛的朋友。 属牛的朋友呢，在当中呢是属于助力多多的一周，你能够非常快速的结合你现有的一些资源哦，而且可以集中这些可用的力量，成功的达到你要的目的哦。但是呢，我们的手段呢也不要太过的明显，不然很容易会让别人觉得呢你在让他们帮你做嫁衣，而埋下一些心中不愉快的一些小点哦。 那再来就是呢，也要奉劝你们呢，在当中的牵动呢也不要太大，还有想要有一些异动的同时呢，也一定要先想到后续的这些规划是否是属于长期，而且是可以稳定去执行的事项，才不会有让别人觉得你常常在进行一些呃三分钟热度的气化哦。 而在当中，因为你们的运势相当的旺盛哦，幸运女神也是站在你们身边的，所以基本上是没有需要留意的天数。而在当中呢，针对属牛的朋友，我们的开运花呢是山楂花。那么天主教的这个教徒呢，他们传到日本的这个法兰西哥比伊鲁的时候，他在死后呢就被尊奉为圣人哦，也就是在海外的守护圣人。 所以呢，这个山茶花呢，就是来纪念、祭祀它的花朵的象征。所以呢，它的这个祝福之下，就代表的是 internationality，代表的是国际性。那么在这一天啊，也就是在当中呢，受到它的这个影响跟祝福的属牛的朋友们呢，你就会觉得，其实你会对于一些外语啊，或者是 呃，跟国外相关文化的东西是比较有兴趣的，所以你的人际拓展啊，或者是你有比较有兴趣的对象，也可能呢，必须要符合有这一个条件哦，在当中才比较能够赢取你的兴趣，而且你也很有这个机缘呢，可以跟相关的人呢去搭到线哦，所以不妨呢，可以多主动的去。 开启话匣子，再来呢？下一个生肖是针对属老虎的朋友。属老虎的朋友呢，在当中呢是属于大力表达的一周，而在这个礼拜，你们会有蛮多表现的机会，工作上面也会是比较顺心的，因为你们在工作上呢会充满了干劲，思维也会相当的活络，所以呢，你可以去挑战一些比较有强。 度的工作的这个内容哦，在当中呢会是比较符符合呢你想要的这种 challenge 的这种心态。那么在当中呢，你的想法跟提案是很有机会获得上司的肯定，所以你可以呃大胆的去在这个有利的时间点呢去发表表达你的想法。那针对有长期呢在关注市场状况的朋友们。 在这个礼拜非常适合你们短线的操作进出，不过切记一定要见好就收哦。还有针对想要谈感情的朋友们，你们可以从朋友当中呢来帮忙撮合这个方向去出手，那么会是相当的有助力的。而在当中呢，属老虎的朋友，我们的运势也是相当的旺盛。 因此，并没有需要留意的天数。而针对属老虎的朋友，我们在当周的开运花呢是白花曼陀罗 （Torn Apple），它是含有麻醉剂的成分的植物哦。而希腊的科学家的研究报告也指出，当我们病人服用了适当的这个药剂，就可以立刻的恢复元气。 但是如果我们的药剂呢是加倍的话，就很容易让当事人开始产生一些幻想。因此，如果服下了三倍的药量，就会让人进入发疯的状况。因此，它的这个分量的多寡呢，会产生的利弊完全是不同的。所以呢，它的这个祝福之下，就代表的是 moderate，也就是必须要适度的去应对。 那么受到他祝福的属老虎的朋友们，在当中呢，你们的处事态度是非常的认真，也投入。而且你遇到你喜欢的对象的时候，你会穷追不舍。但是要记得呢，一定要适可而止。即便你再想要了解他，但是如果你实处的一直在暗地里跟着人家，搞不好会被别人误会你是一个跟踪狂哦。那么这样子就会变成是有弊无利的下场了。 再来呢，下一个生肖是针对属兔子的朋友。属兔子的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于需要把握机会的一周。而这个部分呢，尤其是针对从商的你们呢，就一定要好好的把握你的客源，把 marketing 呢做好，或者是呢，把你的这个 CRM 的部分呢调整好，就有机会呢，让你赚钱的机会呢，一直不断的涌入。 那么在这个礼拜呢，也建议要多花一点时间去学习市场行销方面的知识。对于呢，你在明年度想要扩大发展呢，会是有相对的注意的。而在感情的部分呢，如果你是处于恋爱中的状态呢，可以多跟另外一半去相处，而且多去聊聊两个人对未来的一个打算跟想法。这样除了可以让两个人的心可以贴得更近之外呢。 这个浓情蜜意也会不知不觉之中的漫开来。也许你会觉得这样的相处好像也没有什么明显的进展或者是助力，但是其实呢，女生跟男生的想法是不太一样的。当我们可以在脑中去编织一些美丽的景象呢，也会是很重要的一环，因为它会强化吸引力法则的部分。 好，那么在当周属兔子的朋友运势也是相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。而针对属兔子的朋友在当周的开运花呢是绿珠草。那么据说呢，在古埃及的妇女都会取用绿珠草的染料，把他们手上的指甲呢跟脚指甲涂成红色。所以绿珠草的这个祝福就代表的是伪装。 而受到他祝福的属兔子的朋友们，你们会非常的知道怎么样去善用配合时间跟场合来伪装真实的自己哦。换句话说，你们就不太会去表露自己的真心，也是很适合谋略的性格。所以呢，这样的性格可以把它用在工作上，尽量不要用在谈感情上，因为太多的谋略会让人觉得你步步都是招数。 也太让人讨厌了。也许在刚开始的时候是需要运用一些策略，但是到后面还是需要用真诚才能够打动对方的芳心哦。好，再来下一个生肖是针对属龙的朋友。属龙的朋友在这个礼拜是属于需要重新审视的一周哦。而要提醒你们的是，以往的这个工作方式已经不适合你了，请你要。 应及时啊去做一个重新的审视哦，来更换一下你的工作的模式或者是时间表。那么再来就是，如果你在近期呢，你的这个 budget 或者是在金钱方面呢是比较紧凑的，那你就要小心自己在缺钱的时候容易会有一些非分之想，所以要不时的去警惕自己哦，不要去做一些后悔的事情或是不该去执行的事项。 那么在这个礼拜，小财可能都会在不知不觉当中流失，所以千万不要去乱投资，也会建议你们做一下笔账，哦，那笔记账、流水账哦，来让自己知道实际上的支出都是跑到哪里去了。而在当周你们要留意的天数有两天，除了周四之外，还有周六。而针对属龙的朋友，我们在当周的开运花呢是白曼荷包牡丹。 那么它是一个很不可思议的植物哦，还有宛如串铃般的枝干，令人爱不释手。所以呢，被它吸引的人群呢，都会忍不住的把它拔起来，而且马上就会被那个臭气呢熏得泪眼汪汪的，因为它的根部其实会散发出一股非常刺鼻的瓦斯味。所以呢，它的祝福呢，就有点类似像是嘲讽般的笑容哦。 那么，在这一个礼拜受到他祝福的属龙的朋友呢，你们的个性会相当的酷哦，而且自我的防卫心会非常的强烈，甚至呢，你在争吵的时候，或者是想要找人找援兵逃报的时候呢，你都会只讲有利于自己的点哦。那还是建议你们呢，为了自己的将来呢，为了和睦的一个人际关系哦，不要被人家事后给戳破。 还是要卸下你的面具哦，用真诚的互动呢，来让对方感受到你的好跟你的关心哦。好，再来呢，下一个生肖是针对属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在当中呢是别被迷惑的一周哦，而在当中呢，会看似机会是很多的，其实呢都是处处蕴藏了很多的危机哦，所以千万不要被表面的现这个现象所迷惑。 多运用一些智慧，然后冷静的去分析判断，才能够了解事态的一个本质。那么再来呢，会建议单身的朋友呢，在感情上呢，千万不要太外露哦，小心呢会容易被一些外表太光鲜的一些异性给诱惑而受到伤害。再来就是，如果你在资金周转上有困难，不妨在当周是可以寻求亲友的。 这个助缘呢是比较容易呢获得你的资助的。那么在当周呢，我们要留意的天数，有一天是周一。而针对我们属蛇的朋友，在当周的开运花呢是黄水仙。那么黄水仙在英国诗人华兹华斯的笔下，它象征的是敬爱 （respect）。因此呢，它的祝福之下呢，也意味的是在当周属蛇的朋友们。 你们相当的活跃，但是呢，相对的呢，也会不时的引起一些反弹。而在谈感情的时候呢，你就是属于那种很容易就陷入型，忽然呢，你就好像想要进入很轰轰烈烈的状态，但是你要记得，对方真的是跟你有同样的这个心态吗？或者是他是否是跟你同步了吗？ 不然的话，你就可能下一刻面临的就是失落感了。所以这个部分，请要特别的留意，不要只有卡在自己的情绪，而忽略了对方的反应哦。再来下一个生肖呢，是针对我们属马的朋友。属马的朋友呢，在当周呢是属于末级表现的一周，而在这个礼拜呢，你们的这个。 财运方面呢，表现呢会是比较平稳的，投资上也比较不会出现什么变动，所以收入呢或是奖金啊这些都会算是挺稳定的。那工作上面是顺遂，那在跟同事的合作上面呢也会是同样的相对的有默契，所以呢在当中如果要有什么突破性的成果呢是比较轻而易举的。那么在当中你会觉得日子过得好快好忙碌哦。 但是呢，也要记得哦，在这个礼拜，如果你越急，就越容易出错出包，所以记得还是要把急事缓做，那不要忽略一些细节，才可以在当周呢吃到他的好运。那么再来就是在感情方面呢，容易因为表达不清楚而会有一些误会，所以呢，不要急着去处理跟价值观相关的一些棘手问题哦。 先好好的面对一些当下眼前的一些需要磨合的事项，会是比较理想的。而在当周呢，我们要留意的天数有一天是周二。而针对属马的朋友，我们在当周的开运花呢是野生的黄水仙。那么这个在过去呢，有这个 n a r c a s u s 他迷恋了自己的倒影哦，也就是在池中的身影哦。 然后，因为他想要拥抱自己的倒影，而最后掉入了池中死亡。所以呢，这个黄水仙哦，野生黄水仙，就是为了纪念这个又可怜又可笑的希腊神话的主角纳喀索斯的化身。那么，他的祝福之下呢，就代表的是非常爱自己哦。而这通常也会意味的是，当你。 在当中呢，让人家感受到你过度自恋的时候，这么极度的一个呃反应呢，就会觉得你是不是其实根本就不需要另外一半，因为呢，你会忘记了只爱自己是无法培育出感情的，所以请不要忘了要多给对方一点关爱，这样子呢，才能够真的让对方感受到你的。 这个真心哦，那么再来呢？下一个生肖是针对属羊的朋友，属羊的朋友呢，在当中呢是属于不可强求的一周哦。那么在这个礼拜呢，千万呢不要去强求他人帮你办事哦，而且呢，即便对被对方拒绝帮你受理的时候，也要理性的去看待，才会是比较好的。 还有要提醒你们，在当中不要去失守一些钱哦，会非常痛苦的。有些钱该花的就该花，这样子呢才可以帮你消灾挡事。再来就是呢，呃，刚刚有提到了，当别人不愿意帮助你的时候，也不用去动怒啊，因为从别人的角度来考虑，也许他也有他为难之处。那么对方也会因为你可以理解他的这个。 为难之处而而感到心存感激，所以呢，请用不同的这个反应呢去应对，反而会有一个加分的效果。那么在这个礼拜呢，请记得，如果有要一些交际场合啊，那想要花钱请朋友吃喝呢，不用太过的去注意排场的部分，因为只要大家双方尽兴啊， 然后又不会影响到情谊的话，那么基本上呢，经济实惠一点就可以了。呃，那不用把自己的荷包呢搞得呃，很说不过去。那么再来就是呢，在这个礼拜情绪低昂的时候呢，我们不妨呢可以买一点自己喜欢的小东西来犒赏自己，这会有助于你呢可以改变自己的这个心情哦。那么在当中呢，要留意的天数有三天了。 除了周一之外，还有周二以及周三，所以在起初的时候呢，会特别请你们呢，一定要做好规划哦，才不会在一开始呢就乱了你的方寸。而再来针对的是属羊的朋友们，在当周的开运花呢是西洋的红豆杉，那么这个西洋的红豆杉的这个根部呢，就是当初罗宾汉的剑掉落的地方，所以呢，在这。 罗宾汉呢，他也是安眠在这个夕阳红豆杉的下方。那么他的祝福之下，就代表的是 refine 高雅，就好比我们继承了这个罗宾汉高洁的志气一般。而受到他祝福的属羊的朋友们呢，在当中会有给人这种孤芳自赏、不易亲近的感觉。所以如果你不稍微的放下自身的身段的时候， 可能周边的人都会一一的离你而去，所以请要好好的调整一下自己在当周的这种气度哦。再来下一个生肖是针对属猴子的朋友，属猴子的朋友在当周是属于需要提升包容的一周哦。而在这个礼拜呢，要特别提醒你们的就是包容度呢是人际上的重要维持的力量，所以你对他人的这个缺点和错误的包容呢。 也会让对方慢慢的感到被理解，但是也要提醒你哦，呃，还凡事还是要有一把尺在，就是我们也不是处处都是容忍的，因为长此以往呢，反而会为你的这个作业模式上呢埋下一些不确定性跟一个不定时的炸弹，所以呢，在这个礼拜呢，请你们还是要依况呢去做一些调整，那再来，在这个礼拜呢，也不要。 去对一些没有那个下属哦，你可能会对他们呢会产生一些不安全感呐。比如说你怕他们功高盖主啊，其实在这个礼拜会建议你要胸怀更宽阔一些，因为呢你要开心有这些人的帮助呢，他们才能够让你的事情呢进度的更快上手。 那胸怀呢更宽广了，反而呢会有助于你接下来去用人的部分。那么针对如果你是有自己办公室的朋友们呢，也建议要留意一下室内要保持通风，才能够减少病菌的一个滋生哦。那么在当周呢要留意的天数，有一天是周四。而针对属猴子的朋友，我们在当周的开运花呢是奥地利的石楠玫瑰。 目前栽种在花坛中的鲜黄蔷薇呢，全部都是奥地利石南玫瑰的改良品种。也就是说，它是属于黄玫瑰的鼻祖，因此呢，它的祝福就代表的是 origin 起源。那么受这种花祝福的呢，通常也意味着是，在这个礼拜你真的很想要包山包海包透透，什么事情呢都以母性出发的特征呢去完成事项。虽然你具备了温柔体贴包容力哦。 但是相对的呢，呃，人家会把你认为是一个适合顾家、适合当太太，而不是适合当情人的对象，所以还是要稍微的调整一下，才能够加强你自身的魅力哦。最后再来，我们要来看一下，是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友在这个礼拜是属于需要主动出击的一周。 而你们在当中呢，在工作上会显得比较主动一些，有表现的机会，请务必要好好的去把握住，会有很大的一个进展。再来就是在当中，即便我们的工作运是相当好的，但是还是是比较适合我们要独自单独作业，因为你比较能够去严格的要求自己，然后达到你要的高效率。可是只要你一旦跟他人合作，就很容易会因为意见不合而增加这个气划或是案子进行的一个难度。 所以在跟他人沟通的时候，先注意一下你的口条，还有你的态度。如果太过生硬呢，反而会很容易遭到他人的一个反感。那么在当中呢，如果你是属于单身的对象，比较有机会跟旧情人相遇，然后可能又会产生一些别样的情愫。那这个部分可能要注意，去考量一下到底这样的一个小情的这个复发呢，到底是好还是不好哦。 因为不要去忽略掉过去导致分手的因素，不要因为节庆呢而让你想要重新再叙旧哦。那么在当周呢，你们要留的天数有一天是周五。而针对属鸡的朋友，我们在当周的开运花呢是鸡菊麦。那么鸡菊麦的英文呢为 Tears and Tears，代表的是神的花的意思。 也就是它代表的是接受了神的祝福的花卉，所以它的祝福就是恩宠啊，也就是 grace of the God。而受到这种花祝福的暑期的朋友们，在这个礼拜你会觉得幸运之神的一个庇护总是环绕在你身边，可以算是一帆风顺的感觉。也不知道呢什么是苦难为何物哦。可是如果你遭受到了， 比如说人际上的一些，呃，挫折或者是失恋的挫败，那你就要特别小心了，因为你就没有办法去对他及时的做出适当的反应，也就是身心的部分没有办法跟上调节，那可能就容易会有这种大起大落的心境，然后特别的注意一下哦。再来下一个生肖是针对属狗的朋友。 属狗的朋友，在这个礼拜是属于需要大展身手的一周哦。而在这个礼拜呢，你们的运势相当的旺盛，行动力相当的强。只要有机会在同事面前一展身手，那么你的事业的进展就会大有助力哦。但是要留意一下，你只要一忙，你可能就会稍微的变得比较心浮气躁一点，所以尽量还是要平心气静的，用客观的角度来处理事情，这样才可以万事。 OK，而针对呢有伴侣的朋友们呢，如果你在这个礼拜啊有一些应酬的话呢，是方便吸伴的，就尽量带上另外一半，除了可以让他可以参与你的社交活动之外，也有提升人际关系版图的一个加分效果在。而在当中你们要留意的天数，有一天是周六。而针对属狗的朋友，我们在当周的开运花是野蘑菇。 而凡是在世界上气候温暖的地方，就可以发现野蘑菇的踪迹哦。所以呢，它除了是可以大量采集食用呢，也是很便于可以透过冷冻保存的方式来保存。因此，它的祝福之下就代表的是 good harvest 丰收。而受到它祝福的属狗的朋友们，在当中呢，总是会有想象力很丰富，很适合去筹备一些。 晚会啊、舞会等活动，所以只要你是富有创作性的工作的，或者是你是跟做这个呃公关相关的工作，都会是相当的大力的。而在感情部分呢，你也比较不会让对方觉得有无聊厌倦的感觉，算是在当周标榜的最佳情人的代表之一哟。 而最后呢，让我们来看一下，是针对属猪的朋友。属猪的朋友在当中呢，是属于信心增加的一周哦。而在这个礼拜，你的工作的时候，常常不时会接触到很多新的任务。不过，请你们大可不用担心哦。多查阅一些相关的书籍和资料，你会发现你会有意外的收获。而遇到难题的时候，你也容易获得他人的帮助。所以你的信心是不断的增强的。 在这个礼拜，你无需去在意一些金钱的问题。对于理财上面的一些小道消息，只要经过求证再吸收呢，就可以有理想的成果。恋爱方面呢，在人际的部分啊，还有在一个 push 进入一个阶段了，都是蛮有机会的。只要你能够以多为对方着想的出发点去进行呢，那么基本上都是可见可以长久而甜蜜的。 当周要留意的天数有一天是周日，而针对属猪的朋友，我们在当周的开运花呢是草莓树哦。草莓树的果实味道相当的苦，但是品尝起来呢也没有想象中的可口哦。所以有些人呢会直接把它酿成酒来饮用，因为这个酒它其实是可以有效的去治疗疼痛感，所以它的祝福之下就代表的是痛苦，bitter taste。 受到这个花祝福的属猪的朋友呢，你可以了解人生的痛苦，你也可以了解感情的这个起落时的心境，所以你会是相当早熟或是成熟的一个对象。而对于这样的一种呃情感呢，也会导致你把这个敏感度呢转换为成了恐惧哦，所以你要特别注意哦，我们的这个情感啊或人生啊，除了会。 有经历这些酸甜苦辣、病苦、痛苦啊，也会有甜美的一面，所以凡事都是有好有坏的那一面。希望你不要忘了，感情也是有甜美的那一面，一定要往好的方向去想，才不会让自己呢变得却步哦。那么在这个礼拜也会。 提醒你们呢，信心呢不要只用在工作方面，而没有用在人际交流的部分。以上呢是针对各个生肖的朋友们在当中要注意的地方。再让我们来看一下，在当中的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先呢，我们第三名是属鸡的朋友。 第二名是属狗的朋友，而第一名呢是属猪的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。而基本上呢，在这个礼拜呢，这三位生肖的朋友，你们在感情的运势上是有上升的趋势哦。而且不妨可以去逛一些水晶啊、玉石的这个店面市场啊，去买一对情侣的吊饰啊，反而能够让彼此呢更加的情投意合，也会有。 这感情上呢有加分的效果。那么针对单身的朋友，在这个礼拜呢，桃花盛开哦，你非常有机会跟一些比较成熟类型的异性结缘。所以只要对方呢献一点殷勤，或是多一点的关心呢，就很容易让你深深的感动不已哦。那如果呢，你觉得你也有心动了，不妨也可以给对方一点暗示跟回应哦。 那么在这个礼拜呢，多用智慧体贴去回应对方，哦，扮演体贴的这个角色，哈，或者是扮演顺从者、聆听者的角色呢，都会是在感情上很加分的一个方向。好，以上呢是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老按下订阅小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号，或是透过下方的官网连接。 跟老师预约线上咨询，我是金英老师，感谢大家本次的收看，我们下周准时再见喽，拜拜。